Nossa minha irmã deixou a gente pra trás. Gente, a gente é dono de casa. Você ficou com lixo na mão? aí a gente é dono de casa, a gente leva lixo. Entendeu? A gente vai botar tudo na reciclagem. Prontinho, somos organizados. E agora a gente vai encontrar a minha irmã. Se ela tiver descido. Chegamos no shopping Anália Franco, não lembro o nome. Enfim, agora a gente vai fazer as nossas comprinhas. vamos fazer a parte 3 da Ju sendo falida novamente. Pedimos nossa comidinha. Eu pedi um BK original, que eu não sei o nome refrigerante, batata frita e sorvete. E você? Não quer comentar? <laughs> Sem comentários. <laughs> Comemos. Ah. Coisinha baratíssima. Ó. Oh. Coisinha barata demais. Blinko. A gente vai pra Armarinhos Fernandes. A cara da mamãe. Mãe! O povo fica achando que é a mesma viagem. É. Mas já acabou, a gente já passou no Armarinho Fernandes. E é isso. gente, hoje a gente vai viajar para Guarujá. Legal! Oi, gente, a gente está aqui na casa das, da minha tia, da nossa tia, né? Uhum. Que vai assustar o gato. E hoje a gente está aqui nessa casa chique. E a gente tem aqui o Nulik. Hello! E aqui a gente tem a Cuca, que é uma gata, só que ela tá fugindo de mim. Ela não gosta, tá esperando. Olha aqui ela aqui. Hello! Cuca. Lá vai ela fazer arte, quer ver? Hum. Não quer subir. Quer ajuda pra subir? Ai, gente, como a vida de cozinheira é fácil, fazer um cuscuzinho até pro irmão. Você devia aprender a fazer, né? O irmão tá com o dedo machucado, olha só que feridíssimo. E ainda tem que achar o band-aid. Hello! Day Dia 28. Gente, a Ju não quer aparecer porque ela está se sentindo feia. Coitada, gente. Oi, gente. Então, hoje eu vou pro, pro almoço de novo na casa dos meus tios, lá em Guarujá hoje eu também vou no pronto-socorro porque meu dedo tá. não consegue <laughs> movimentar, entendeu? Tipo, eu não consigo mexer ele direito. E daí possivelmente vai ver o que aconteceu. E é isso, gente. Tá tudo bem. agora eu tô calçando meu sapato, né? Porque eu tenho um quilo E eu vou pegar meu fone que tá aqui e meu carregador por uma celular não descarregar e deixar carregando na casa dos meus tios. E é isso, gente. É sobre isso, não está tudo bem. hello. Então, depois de muito tempo já almoçamos e agora a gente tá indo pro ponto de socorro lá na rodoviária. Pronto socorro. Pronto socorro. É o hospital ou pronto socorro? Pronto socorro. Pronto. Sim. familiarizando. É melhorizando. passeando por todos os lugares, até no posto de atendimento. É, que saudável. A situação do dedo, gente. Nem é o dedo é machucado isso aqui. Quem fala assim, nossa, tá indo no posto de saúde por causa de machucadinho desse. É. é porque eu não tô conseguindo mexer o dedo, gente, ó. Não consigo mexer esse dedo direito, entendeu? Então, é isso gente. Deu um endereço aí na bolsa. Bota o cinto, <laughs> Oi, gente, já voltamos. E eu tô fingindo que eu estou feliz porque eu não estou feliz. passa bastante na mão aí que você... Gente, eu tô na UPA. Eu tomei injeção. E tá doendo demais. Enfim, agora a gente vai voltar pra casa. E agora eu vou passar mensagem pros meus tios dizendo que a gente já tá indo pra casa. Então, tchau, tchau. Oi, gente. A gente tá aqui na padaria Rei do Trigo, se eu não me engano. E agora eu vou comer. A câmera não tá ajudada direito. E a minha irmã chegou. Gente, se vocês me verem eu falando sozinho, assim, tipo, escutarem barulho eu falar. É porque eu estou demonstrando meu amor depois da injeção. E a minha comidinha hoje é esse pão pizza giga enorme com uma Coca-Cola zero. Ai, gente. Me sinto muito melhor depois de comer, sabe? comer um pão pizza do tamanho de um mundo. Me sinto tão melhor depois de comer, ainda mascar é um chiclete. E é isso, agora a gente tá voltando para devolver o carro dos nossos tios, né? E depois, casa. Bom, gente, esse foi o vlog, né? Dos três dias, 26, 27, 28. E é isso, amanhã tem mais. <laughs> Minha cara, né? E é isso, gente. Bye bye, Blinkers.